یا علی خود یک معمایی ندانم کیستی آدمی نوحی مسیحایی دونم کیستی زو جلالی زل کمالی زل وقاری زل کرم مسری асмои ҳуснои надонам киси модари гети наёвардааст монанди тукам در جهان به مثل و همتایی ندانم کیستی روی حق نه روی حق بازوی حق اسرار حق در حق جست و سیمایه ندانم کیستی بر عجایب مسری و بر حقایق محتشم زوج زهرایی ندانم کیستی گه به عرشی با رسول و گه به فرشی با بتو هم در آنجا هم در این جایی ندانم کیستی گفت احمد شهر علم من علیم چون درم نبی هم قول و هم رایی ندانم کیستی با نبی هم قول و هم رایی ندانم کیستی خدایا بجوز تو بجوز روز درگهت رو براه ندارم به یارم کی در دو جهان پادشاه бувасояат бар сарам тоҷи шоҳӣ ҷуз ин афсаре मनम ЗАРАЙЕ दर हवाई विसालत की हो जद बखूर دو ماه ندارم بود درگهت کعبه و Qibla go که پاید بدل غیرزی غیر سجدگاه наумеда ба ҷу зауфату умед дугу بخشا گناه هانی یعقوبی آجیز خدایا بجوز